64 оноос эхэлж мал малсан. Тэгээд 73 оноос зэрэгт явсан. Тэгээд ирээл мал малсан. 8 жил тэмээ малсан. Тэгээд ухаа удаг гэдэг одоо манай мод төр ярэ ингл дээр байдаг. Ухаа удаг гэдэг бидний уудаг ус 10 хэдэн айл уудаг байсан. Одоо энэ хүнд байна. Энэ одоо энэ цахилгаан станц юм одоо ухаутыг усгаа одоо энэ өмнө байгаа. Одоо ухаутыг нэг юугаар нэрэлсэн, уурхаагаар нэрэлсэн. Энд ч одоо нэг гүнээрэн заа нэг 2 м орчим заа гарынхан тавал одоо гүнзгий. Тэгэхдээ хэдэн зуун айлны мал мянган малны нэлээд дууж ил байдаг. Хаваалддаг уусдаг л байсан. Одоо элтээр би саяхан очиж үзсэн танаас нь арилдан барь харуултаа муудан сайдан очиж үзсэн. Юу ч хуурай нөхөл байл. Хатаач юу ч байхгүй. Эний Оюутлогыг бол одоо тэр э, Монгол орныг төжээх их л баялагал гэж яриад л байна. Тэрнийг бол ашиглахыг бол бид нар оог төсөргөөцөхгүй. Ерөөсөн бол э, тэр зөв голдрол орон сайхан ашиглаад хөгжтөө өвччээд бас л сайхан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд э, хамгийн гол нь усны асуудал дээр л усаа өөр газраас татаал ингээл ашиглаад сайхан хөгжтөө өвчээ бол сайхан л байна. Тэгэхгүй одоо ингээ бид нар бид нарын одоо амжиргач зөвхөн л мал шүү дээ тофтоо деген малава да чен тофтоо да сусу да тага да гитчтик деген өзү отатын деме за манай сумын дарга энэ удирдах нөхдүүд ерөөсө мэдэхгүй байна. Ингээд жоод энэ эрүүл даруул хүүхэд өсөх үү? Энэ ялх хамтад яаж энэ тоосчороог э, амьсгалж байна? Энэ болгон ерөөсөө мал хүн хоёрт ерөөсөө маш их нөлөөлж байна. Бидний ийм малчин бидний амьдрал ядуу зүдүү амьдрал хүргэж байдаг. хэдэн малын байгаад олсон хөрөнгөө хэдүү хүүхэдэн өгж гаргаж чад аав ээж нөхшөө юу ч байхгүй мал дууссан гэж хэлээд хүүхдүүдтэй өгчхөд өнөөдөр би ийм гэртээ ийм гэнэ хүүхэдтэй уйлаа ингээд амьдраас үуч за яг хөө үр хүүхдийн буянд өнөөдөр бид хоёр хоосон хонж байна гэвэл араа удлаа хүүхдүүдийн дооч нэгийн дэнд очи аяг хоол идчих нэгийн дэнд очи унд дуучин хурж ирээ гэртээ ундчих болж л өнөөдрийн хоногийг ингээд төөргөж болж Тэгтээ хэдэн жил ингэж явах вэ гэхэд би одоо ерөөс мэдэж болохгүй байна ерөөсөө. Ятаж нэг сайлын 5 өнөөвэл би бас аяг цайгаан сүлээ дуугаас хож байна да гэж бодох нэр малчин бид нар яг шанханасаа малыг сонговдоо гэж би амьдралдаа өөрийнхөө толгойд гэж бодож явдаг байсан.